Kau yang dulu pernah hadir Selalu temani saya Dan sekarang kau hilang kabar Kau sudi mana Mungkin desu bikin kau nyaman dan berubah Tega sampai kau tipu sayang dulu Kau ini coba lagi untuk saya? harus kesal lagi yang terluka? Silih berganti bila ditakdirkan masih belok sutra sama Cerita yang dulu tong bangun tong rakit berdua Sekejap kau hilang tersisa ibarat panas setahun Dihapus dengan hujan sehari Berdoa meminta di Tuhan Kasih kau kembali Tapi semua berbeda Subuhkan sayang kau gemari Bukan sayang genggam kau pujemari Temani hari Dan coba untuk bangkit Lupa semua anggap kau mati Tuhan Apakah ini ditakdirkan deh bukan sapu jodoh dengarkan sapu doa orang yang tersakit dalam diam saya berdoa minta Tuhan jaga kamdo selalu dalam hubungan meski harus patah lutut saya bersujud mohon pada Tuhan kamdoku hidup bahagia dan sampai saat ini selalu saya suka dulu singgah di hati Di halamannya sebentar ku pernah jadi lentera sejati Belajar ikhlas hati karena tak selamanya cinta dimiliki Tuhan, apakah ini cukup?